<laughs> ah, moi, je vais bien prendre celui là ici. Ça. Ah. Ah. Ah. Ouch! Je t'ai vu t'accrocher le pied, mon gars! Ouf! Ouais! Attention! Ah, tu as pris ça fait une belle bête, en tout cas. Ouh! La tête a gagné t'es accroché le pied. Ben, t'as découpé? Non, je suis pas coupé. Ben, en tout cas, t'as glissé sur une pédale d'abord? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Là, ah, je saigne un peu. C'est connu. Je saigne de où? Je sais pas. Oh, il y avait du sang.